나오면 Andiamo se ne vanno giù.

Jangan beli itu. Coba gaya. Jangan. Jangan malu. Thank you. পানি দিয়ে খুশি হবে তো দেখছো বলবে

Thank you.

Jij bent.